ဒီဇက်ကောင်ကြီးကြောင်းလည်းပြောရမှာဆိုတော့ဒီ hepatocyte တွေနဲ့ endothelin ကြားမှာဒီကောင်ကအိတ်နေတယ် human liver etosa ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့28နှစ်တုန်း Paris မှာတစ်နှစ်တည်းဒီ cell တွေပေါ် TGFβ effect on etosa ကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ကိုလုံး etosa တွေကိုမွေးမွေးပြီးခုတော့ HSC cell ခေါ်တာပေါ့ သူက vitamin A လေး store လုပ်တော့သူအိမ်တာသွားတော့ activate မလုပ်လိုက်နဲ့လုပ်လိုက်ရင်သူက fibromyoblast ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူက constriction ရတော့ poor hypertension နဲ့တက်စေတယ်ပြီးတော့ cytokine တွေကုန်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့နီးနားမှာရှိတဲ့ cell ကို recruit လုပ်တယ်လာခဲ့မင်းလာခဲ့မင်းဒါလုပ်ဒါလုပ်ဒါလုပ်ဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကိုလည်း hepatocyte တွေကိုလည်း HSC ပြန် recruit လုပ်ပြီး तू ကတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေတာလို့ ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒီဟာတွေဒါဘုံမင်းကျော်စိုးတို့လည်းအကုန်ပြောသွားပြီးပြီအ cumulus manifestation မှာတော့ vague upper abdominal pain ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဆရာဝန်နိုင်တို့သူကဒီထက်ကိုမနေ lignogain ထိုးတာနားနာအောင်ကွာဘာမှမသိဘူးဖြစ်တော့အကုန်လုံး fake pain နားတယ်လူတွေနားတယ်ဒီကြောင့်ညာဘချမ်းနားတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းလာတယ်အာ sleep onset ကလည်းညတော့အိတ်မပြောဘူး quality of life ကလည်း very good good ဆိုတဲ့လူတွေက24% 43%လောက်ပဲရှိတယ် sleep အေးရအေးရေးတွေအေး sleep disturbance တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေ headache ရှိတယ်ပြီးတော့ bloating ကလည်း mild moderate severe ဒါတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် very vague ပေါ့ professor newman ပြောသွားတဲ့အတိုင်းဘာမှတိကျမသိဘူးအဲ့တော့ easel ASD ASO က recommendation ကတော့ ultrasound is the preferred first line diagnostic procedure for imaging of nephrology အဲ့တော့ nephrology ပဲဟို ultrasound ပဲဒါမဲ့လို့နောက်နောက်တော့ကောင်းလို့ biomarker တွေအကုန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီတဲ့တွင်တွင်ကြဲကြဲနယ်တွေမှာကော်ဘိန်းရွာမှာလည်းလုံနိုင်မယ်ဟိုဘက်ကငတယောက်ရွာမှာလည်းစစ်နိုင်မယ် incidence ကိုလေ့လာနိုင်မှာပေါ့ခုတည်းကတော့ မလုပ်နိုင်သေးဘူးလေဘာဘာဖြစ်တော့အများကြီးပြောသွားကြတယ်ဟိုဘာပဲပြောမိထားလိုက်ဗမာပြည်ကဘာမှဖြစ်သေးဘူးဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးလုပ်ရင်ကတခုပြင်ဂျာနယ်လည်းပါသွားမယ်ပြီးပြီအဲ့မှာ Facebook မှာပါသွားမယ်တက်သွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ရဘူးဘလို့မလုပ်ရဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ရှီလာရှာလောက်ကပြောဦးတယ်ရှီလာရှာလောက်ဆိုတာဒိမ်းရှီလာရှာလောက်လေဘာမှာဘင်မာကြီးပေါ့ မင်းလေဘာဘာအလောက်900လောက်ခုလို့ဘာမှမဖြစ်ပဲ900တယောက်မှသိနိုင်တယ်ဆိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပါဆိုလဲကျွန်တော်အရင်ကတော့ငငယ်ပဲအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ခုလုပ်ပါဆိုရင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာကောင်းလာတော့သူကောင်းတဲ့ချက်လက်တွေရှိတယ်ဗော stage of fibrosis တွေ company ဟိုဟာတွေသိမယ်ဗာသိမယ်ဗောအဲ့ဒီ diagnostic guideline เนี่ยအကုန်လုံး liver biopsy should be considered ဆိုတော့အကုန်ပြောကြတယ် non invasive assessment တွေကတော့အာ biomarker တွေကနည်းနည်းလေးတစ်ချိန်ချိန်တော့လက်ခံလာမှာပေါ့ transient laryngoscopic fibroscan ကလည်းအခုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် recently တက်လာခဲ့တဲ့ meeting မှာ metavia 3 4ဆိုရင် scope လောက်ပါ variceal endoscopic surveillance of the varices ကျွန်တော်လည်းခုလုပ်နေ varices အာဒီလအတွင်းမှာလူနာ160လောက်တယ်40%လောက်က EVL ချီရတယ်အဲ့တော့ဟိုတင်းလဲတကယ် experience professor လောက်တာပါအဲ့တော့ဟိုဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ concept က care scope လောက်ရမယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်အသေးအတွက်လာပြတာအဆိုင်မှန်မြောင်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိမရကိုဘူး တော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော်တော်လေးကျွန်တော်ပြောရတယ်နော် Potassium biomarkers တွေနောက်ဒီ Apri တို့ healthy treatment မှာတော့ပြောတော့အရင်လွယ်တာပေါ့လေ change the healthy lifestyle အောင်မြင်မှာပေါ့သူကိုကိုဆရာဝန်နိုင်ပြောတာစင်မပါအိမ်ုံလိုက်လာပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ညာလို့ think about Myanmar 80% of the people are memes you safe drinking water မရှိဘူးနေနေရတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ခမရဗျာဟိုကမလုံးနဲ့တကမလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကစီလျှော့စားဖို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြောကြတာတော်တော်လုံးစီစားလားစီမစားလို့ဘာစားရမှာလဲတော်တော်ကမောင်းဝဲအဲ့လိုပြောတယ်အကုန်လုံးခုဗမာထမင်းဆိုင်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကိုသွားကြည့်အောင်ဒုက္ခပါညာကုန်ကြည့်ရွှေဘစီထဲမှာဟင်းတော့နှစ်တော့အောင်ပါပဲအဲ့တော့ မလွယ်ဘူးလို့မလွယ်ဘူးဆိုတာ multi disciplinary multi sectorial ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပါမယ်စီပင်သားရပါမယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတစ်ခုနဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးအတော်ခက်ခဲမယ်အပြောင်းလဲဆိုလို့ရင် you will find the resistance မလုံးနိုင်မစားချင်ဘာဘာတွေလာပြောနေတော့သွားပြီးခင်ဗျာဟိုဒီ healthy eating plate ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ဒါဟုတ်ဒီလိုစားပါလားဟိုစားပါဘာမှမရဘူးမလွယ်သေးဘူးတိုင်းပြည်မတိုးတက် လာသွေ့ infrastructure မတိုးတက်လာသွေ့ခင်ဗျားကူလုံနေဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဘာမှပညာပေးဘလုံးမမနိုင်နိုင်ဘူး။ဒါပကောကလေးကျူရှင်စိတ်ပူရမယ်အဝါပဲမိမကတော့တိုက်ခန်းဝယ်တာအကျွေးရမကြေသေးဘူးဟာပြေဒါတွေကိုလုံးဝမပူရမှလေကျွန်တော်တို့ကဘလုံးဝယ်ဆိုတာဆရာတို့ကရိုးအုပ်တော့ဆိုတာစကန့်မီလေလက်ဖိတ်တစ်ခွက်၅ပြား တဲ့ခေါင်းဆောင်တို့တကြက်တိုင်းမှာ तू ကဒီဆောက်လို့ရေးတော့တော့နေ200ပေးပြီးခန့်ထားတာမင်းကြောင်းလက်တက်ငါတရားဘောလုံးဘောလုံးဘောလုံးဒီမှာကန်အဲ့လိုလုပ်တာလေအဲ့တော့ဒီလူကစိတ်ပူနေတာဘလို့လုပ်ပြီးဒီအတက်ချင်တာတက်ကဘာမဘရာဇီးယားကောင်ခေါ်ကန်ခိုင်းလဲဘလို့မမရနိုင်ဘူးဒီလိုဒီလိုပဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲလို့တခေါလုံးကြီးအကုန်တက်လာမှတက်ပါလေ အခုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲကျွန်တော်ကဩစတြေးလျကမှပြောင်းလာတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားစီပါလားအကုန်လုံး credit card ကဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ဘယ်သွားသွားတစ်ပြီးပြီဟိုကတ်ကြီးထိုးဒီဒီဒီစာရွက်လေးထိုးလက်မလေးထိုးပေးပါအဲ့ဒီခေတ်မဟုတ်တော့ပြောင်းပြောင်းတာတော့ပြောမနေနဲ့အရန်ကိုပြောင်းတယ်မနစ်ကကျွန်တော်တရုတ်ပြည်သွားတယ်ချန်ရှာမှာတကယ်ချင်း trolley မလောက်လိုက်ငါ flight number block trolley တိုင်းမှာမင်းကခုအချိန်ဘယ်လောက်မင်း flight ကဘယ်နှိုင်ထွက်မယ်မင်းဒီကနေဘယ်နှမိနစ်ရှောင်းအောင်လဲအဲ့တော့အရှိန်ဝင်ပြင်းစွာနဲ့သူများတွေတော့တွားနေတယ်အဲ့တော့ Nefeldi ရဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမန္တလေးမြို့ပေါ်မြို့ရွာရှိတဲ့လူတစု elite class ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်နိုင်အောင်မယ်တတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းတာတော့အဝေးလိုပါသေးတယ် CFAM, caring for well-being.